Es ist Ghetto, Ghetto, Ghetto, Ghetto Taxi. Ghetto, Ghetto Taxi. Nein, nix guter Preis, pass mal auf, du fährst mich dahin und ich prügel die Scheiße aus dir raus. Und ich schreibe diese Zeilen, komm vom Herzen auf das Blatt. Ich mach Schluss mit Jungs wie euch, ihr geht mir alle auf den Sack. Deutsche Rapper sind weich, fressen vor meiner Hand. Halt die Fresse, mach dich nützlich, schreib mir noch einen Blunt. Ich bin hochexplosiv auf Opium und Codein. Besser geh mir aus dem Weg, wenn ich das Beat und Coca zieh. Ich rauche das Zeug, morgens, mittags und Namen. Ich bin wie die Schlange, denn mein Atem duftet nach Hase. Nein, ich will nie wieder schlafen, Träume, die mich plagen. Deshalb nachts um drei auf Kafferlech im Taxi sie auf die Straßen. Ich baller eine Nase, ja, ich hab einen Schaden. Die Waffen sind geladen, die Waffen sind geladen. Es ist Ghetto, Ghetto, Ghetto, Ghetto Taxi. Pass lieber auf, denn Sammy ist am

ausgemacht Entweder lande ich auf einer großen Yacht Oder im Todestrakt Noch kein Benz, fahre Taxi durch die Nacht Herzlich willkommen in meiner abgefuckten Stadt Krotzingen war und bleibt meine Hut Deine schwulen Freunde werden angesprochen Wegen Brüder schnell die Beute checken Kriegst du Hus und Elektion, denn ich lasse heute die Fäuste sprechen Ich fahre im Taxi und deale für Bündel Cops haben Fotos und Fingerabdrücke Deutsche Rapper werden physisch und seelisch gefoltert Ich komme mit zum Fleisch, hab jeden Spaß provoziert. Heute wird jeder Track von Rose produziert. Es ist Ghetto, Ghetto, Ghetto, Ghetto, Taxi Pass lieber auf, denn Sammy ist am Abziehen Blass auf der Rückbank wieder am Durchziehen Fragen, wo ich bin, ich sitze im Taxi Ghetto, Ghetto, Ghetto, Ghetto, Jokshi Pass lieber auf, denn Sammy ist am Abziehen Blas auf der Rückbank wieder am Tisch, zieh frei